Quanto tempo demora daqui pra lá? Tem que voltar antes da série que é pra poder pegar outra casa. sou movido, sou mais movido a feijão e arroz. Agora sou movido a carne. E durmo sonhando com carne e agora acordo sonhando